колокольщик, накали мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами, Чтоб играли там колокола. С переливами и перезвонами Накали мне домик у ручья Пусть течет по воле струйкой тонкою Чтобы от него портной судья Не огородил меня решеткою нарисуй олеющий закат. Розу за колючей ржавой проволокой Строчку «Мама, я не виноват» Накали и пусть тереть попробую места хватит, нарисую. Лодку с парусами, ветра полными. Уплыву волки, вот вам. Чтобы навсегда меня запомнили. как покой. Встретить мать — одно мое желание. Крест кали, чтоб я забрал с собой. Избавление, но не покаяние.